किसी डिग्री का मोहताज नहीं होता 16 साल की उम्र में भारतीय सेना के लिए विध्वंसकारी विस्फोटक खोजकर डिस्ट्रॉय करने के लिए मानव रहित ड्रोन विकसित तथा सेना को समर्पित कर दिया हर्षवर्धन ने कर दी पाकिस्तान की हवा टाइट सरकार ने हर्षवर्धन से पाँच करोड़ रुपए का समझौता किया है हर्षवर्धन ने ऐसा ड्रोन बनाया जो लैंड माइन को या बम को डिफ्यूज कर देता है आज विदेश की कई कंपनियों ने हर्षवर्धन को करोड़ों रुपए ऑफर कर दिए पर इस छोटे से साइंटिस्ट ने अपने देश की सेवा में अपना योगदान दिया इस छोटे इंजीनियर को हमारा सलाम और बहुत बहुत बधाई subscribe our channel and press the bell icon for more update